Prvi događaj koji je obeležio moj život jeste bilo korektivno silovanje od strane tadašnjeg druga. Moja mama je bila i pol godina u zatvoru zbog prevara. Prodavala je tuđe stanove. Ovako izgleda osoba koja je pre dva dana pokušala da izvrši samoubistvo. Neke priče ne traju do 15 sekundi i ne nestaju nakon 24 sata. Uvek su tu, ali redko ih čujemo. Želeli smo da pomognemo da se priče ljudi koji ih žive čuju što dalje. Odlučili smo da prekinemo tišinu i pokrenemo projekat Neću da ćutim. Da bismo ohrabrili druge da ispričaju svoju priču i sami smo bili glasni. Buku smo pokrenuli svuda i nisu je svi razumeli. Ali su nas čuli oni koji su želeli da progovore. Mi nikada nije nedostajalo da imam majku jer nisam ni znala kako je to a, imati majku. Naša borba za potomstvo je počela pre nekih e, sedam godina, otprilike. A, ili ima muškarca koji me silovao, a, prevaspitao sam te. Neću da ćutim, neću da se stidim sebe, neću da me saželjevate. Ne zatvarajte majke oči. Svakog dana možete da znate da vam se dete drogira. E, kako je traktor odmicao, kako je odlazio, e, tako smo mogli da vidimo da, da naše nasilje i stanovi zapravo gore. Ovo nisu priče koje staju u 15 sekundi. Ove priče izborile su se za 30 miliona 672 hiljade sekundi pažnje, što znači da su ih ljudi ukupno 355 dana gledali, Više od 20.000 ljudi zapratilo je stranice na kojima se ne ćuti, a samo na Facebooku je zabeleženo preko 5 miliona 400 hiljada pregleda videa. Njihov glas postao je buka koju su svi želeli da podrže. Ipak, najvažniji rezultat ove buke ne meri se brojevima. Kada mi je javljeno da je moja priča pobedila, to jest da je moja priča bila najupečatljivija, nisam znala gde sam. Naime, malo sam se izgubila. Dok su se oni radovali, ja sam plakala. Naravno od sreće, jer sam jako srećna što mojom pričom mogu da prinesem jednoj nevladinoj organizaciji.